Ritter, Ritterus, in baselische Schloss, in römische Glockenhüs, neue Freie, Drüss. Denn ich bin Siede, dann doch kann's nicht lieder. Dritt Spind, Hauber, Streu, halt dir gut, mein Levi, frei. <laughs>